ओपन में रोके हीरो ओपन में हीरो Marked a location. नागिन- अरे, अरे, Watch अरे, out. अरे, अरे, अरे। नागिन में कोई नहीं देख रहा बट नहीं देख रहा କେଡୁ ମାରୁଛି ବେ ଗାଟା ହଟା ଗାଟା ପଛା ଟିକେ ପଛା ଟିକେ ଭାଇ ଗାଟା ପଛା ଟିକେ ଗାଟା ପଛା ଟିକେ ପାରେଇବି ଭାଇ आगे दे आगे दे आगे दे आगे दे कुटिया आगे दे कोबोर को पाए आगे दे जोय मोर एम2 पर एमओ बाजू नहीं था ने तुम को ना वो दे दे दे दे एम7 दे मुझे भाई यूएमपी जो मला गाडून धुवा मारूची पुढे युए जायला पाहिजे युए जायला यूए नहीं लग रहा भाई ये वो तो भाई क्यों नहीं लग रहा इसको ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏಡಕ್ಕೂ ಏಡಕ್ಕೂ ಮಾರೋ ಜನ ಎಕ್ಕಲ ಹಚ್ಚಿ ಬೋ मैं हेडशॉट खाया मार मार हील करेगा Ha ha ha ha.